Vive le sang de Jésus. Le Saint Consolateur, l'envoyé du Seigneur, est dans le cœur contrit, comme libérateur, c'est le même, Oh, mais aux pécheurs, L'Esprit Saint venu, l'Esprit Saint est venu. Ouvrez Si longtemps attendu, nous sentons sur la terre la promesse du Père. mais du Père proclamez le message aux hommes d'âge en âme, l'Esprit Saint Pauvre enfant de la nuit, le péché vous poursuit c'est au plaisir du monde qui séduit. Écoutez le message, oui, en vous, le soleil, lui. aux hommes en âge, l'Esprit Saint venu. Oui, tout est accompli. 31, réveillons-nous. De l'Esprit soit rempli. Amen. Bien que sa plénitude Amen. la promesse du Père. Oh, proclamez le message aux hommes, aux hommes d'argent. Le sang de Jésus. Les Seigneur oui. est dans le cœur construit. Comme libérateur. Comme libérateur. Oh ah oui. c'est la nouvelle. Amen. sur la terre. Amen. La, promesse du Père. Alléluia. Aïe. Oh, Qui t'a bon Dieu béni. Aux Oh. de l'Esprit soit rempli. Amen. Bien que sa plénitude. Amen. Fais-toi l'ennemi. Oh, oh, Jésus. Tiens, c'est pour toi. est ce don béni. mais le ça. Amen. Au sort de l'argent là. Oui, Jésus, Jésus. C'est venu. Ouvrant fin de la nuit. Le péché vous poursuit. Aïe! Renom. C'est au plaisir du monde qui séduit. Écoutez le message. Oh. Jésus. Aimez le message. Jésus. Vive la présence de Jésus. Moi senti l'esprit mon Dieu avec nous moment Saint. Moi ouais toute gloire li yo briller dans chez nous. Moi ouais tout ange li yo pu marcher tout autour de nous. Parce que présence Lila avec nous dans moment saint. Please Hallelujah. Please Why? Chèche, tout kote yo dim, m ap jwen gerizan Mè tout sa m te esye, yo m pat chanmen reisi M pat jwen okèn lot moun, ki te karet sirem nan mize sa Jodi a, ah, mwen jwen la vi, la pey Non, Jésus-Christ. <laughs> Kite traveso nan, kite traveso nan, wey Touche l'eklis la, touche papa nou, touche maman nou se esner, touche timoun yo, wè, wè di bon papa. non mueble vignonla moment d'amour avec vous Jésus moi mueble oui moment Ami auditeur, qui te bon Dieu. te l'Esprit de Dieu traverse. Avec vous. frappé non. Jésus, moi. Eh, eh, moi, le Qui te laisse vous traverser non. Qui te grâce, mon Dieu, touche oh, non. Amen. Oh, oh. Amen. Avec vous, papa. Avec vous. Avec vous, oui. Avec vous, oui. leur toucher leur toucher leur toucher leur toucher Ouais, ouais, les cartouches, les cartouches. toi en position pour le toucher. Oui. Avec vous. <laughs> Amen, amen, amen, amen. Moins bien, Amen, amen, amen. Oh, la présence de Jésus. Oui. Moins blévi violence. Blévi. Oh, madame. Oui, oui, oui, oui, oui. Avec vous. oui. Oui! Oui, regardez, quittez l'esprit de Dieu traverse. Sa se pa wal ki pou sa ti an dekaw